Saluton, eh, cae bonvenon al nia nova episodo. Hodio mi pretigis uh, eh, lezione in pi precise mi pretigis video in por lezione della venuta semaino cae charmi o havas gas lezionon en Venezio en quiu mi devos presenti esperanton uh, eh, nuxoscele interalie. alie kai ankao o mi donos la lezionon pri prisamen venon semaglie do mi multe pripensis kai mi meditos sur el tiro qui estas tre grava al mi do resto con mi con medito con mi dankon Bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Hodiau mi legos kaj meditos kun vi sur el tiro el pagio 300 kvar de kvar kiu estas la respondo de Zamenhof al invito parto preni fondon de Hebrea Ligo. Gi partas la tractagion kai legeblas el pagio 344. Giuste. Mi mem bedaurinde deva stari flanche della fero, char la miei convincoi, mi estas humarano, cae mi ne povas ligi minni un la celado cae idealoi, de speciala gento o religio. Mi estas profunde convincita, che ciu nazionalismo, presentas por la humaro nur plei grandan malfelicio, cae che la celado di cioi homoi devas esti, crei, harmonian, humaro. Do. Ciu eblas crei harmonian humaro, citiu esos mia. Cefa demando por cum mediti hodio carai char shaina sami che nazionalismo estas un grava factoro sed in citiu covima e poco estas anca ali ai factoro kai mi esperas che yes sed ali flanke mi dubas to mia mia coro esperas mia menso dubas kai vi diro al mio dankon pro via attento. Gis morgau, cae ciel ciam, antavum, sen fine.